जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों यू किसी ने तेरा रस नहीं देखा होगा यू किसी ने तेरा रस्ता नहीं देखा